des tirs d'artillerie et des systèmes de lance-flammes lourds du groupe de troupes centre, ont frappé des unités ennemies dans les zones des colonies de Yampolovka de la République populaire de Donetsk, Nevskoye, Chervon-Popovka, et et République populaire de Kuzmin-Lugansk. Au cours de la journée, jusqu'à 180 militaires ukrainiens, un véhicule de combat d'infanterie, quatre véhicules de combat blindés, ainsi qu'un obusier automoteur Vuzdika ont été détruits dans cette direction. Dans la direction de Donetsk, à la suite des actions actives des unités du groupe de forces sud, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie, plus de 210 militaires ukrainiens, un véhicule de combat d'infanterie, quatre véhicules de combat blindés, sept véhicules. Le, système d'artillerie M777 et le support d'artillerie automoteur M109 ont été détruits par jour paladin de fabrication américaine, l'obusier automoteur Vuzdika, le mortier automoteur Tiwilpan, le véhicule de combat Smerchem LRS et l'obusier D30. Les entrepôts de munitions des 53e et 110e brigades mécanisées des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans les zones des colonies de Tonanko et d'Avdivka de la République populaire de Donetsk. Toujours dans la zone de la colonie de Nikolavka dans la République populaire de Donetsk, un radar de contre-batterie en TPQ-37 de fabrication américaine a été détruit. Dans les directions sud-Donetsk et Zaporizhia, L'aviation militaire et l'artillerie opérationnelle et tactique du groupe de forces Vostok ont vaincu les unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Vuleda, Novomikhaïovka, Pavlovka et Shevchenko du peuple de Donetsk République. Les pertes au de l'ennemi dans ces zones par jour se sont élevées à 80 militaires ukrainiens, un véhicule de combat d'infanterie, cinq véhicules de combat blindés, 4 camionnettes et un obusier des 20 dans la zone de la colonie de Varvarovka, dans la région de Zaporozhye, un radar de contre-batterie en TPQ-37 de fabrication américaine a été détruit. En outre, dans la zone de la colonie de Novovanovka, dans la région de Zaporozhye, un entrepôt de roquettes et d'armes d'artillerie de la 110e brigade de défense territoriale a été détruit. Plus de 30 militaires ukrainiens, 10 véhicules, l'obusier automoteur Vuzdika, ainsi que les obus Stabé et des 30 ont été détruits dans la direction de Kasson à la suite de dégâts causés par le feu en une journée l'aviation opérationnelle et tactique et militaire, les troupes de missiles et l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie en 24 heures ont infligé la défaite aux 83e unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes en position de tir, ainsi qu'à main-d'œuvre et équipement dans 207 districts. Un lanceur du système de missiles antiaérien ukrainien Bukamin a été détruit près du village de Popofia dans la République populaire de Donetsk. Dans les zones des colonies d'Avdivka dans la République populaire de Donetsk et de Dvureknia dans la région de Kharkiv, des points de contrôle pour les véhicules aériens sans pilote ukrainien et du matériel de guerre électronique ont été détruits. Le poste de commandement du régiment nationaliste Azov a été touché près du village de Marivka, dans la région de Zaporozhye. En outre, les postes de commandement et d'observation des unités de la 59e brigade d'infanterie motorisée des forces armées ukrainiennes et de la 102e brigade de défense territoriale ont été touchés dans les zones des colonies de Ntelovo en République populaire de Donetsk et du Spenovka dans la région de Zaporozhye. Un hélicoptère milite de l'armée de l'air ukrainienne a été abattu au moyen de la défense aérienne dans la zone de la colonie de Dimitrov de la République populaire de Donetsk. En outre, six roquettes des systèmes de lancement multiples IMAR et SMERCH ont été interceptées au cours de la journée et 12 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits dans les zones des colonies de Brestovoie, région de Kharkiv, Pologie, région de Zaporozhye, Ilenovka, Kremne, Spartak, Nikolskoye, Evjnovka, Ivanovka de la République populaire de Donetsk, Kremnaya, Petrivsk et aliments de la République populaire de Lugansk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 394 avions, 216 hélicoptères, 3336 véhicules aériens sans pilote, 409 systèmes de missiles antiaériens, 8162 chars et autres véhicules blindés de combat, 1050 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4282 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 8746 unités de véhicules militaires spéciaux.